ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਤਮਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਅੱਜ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇ ਹਾਇ ਵਟਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਕਰੇ ਚੇਂਜ ਬੱਲੀਏ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹਿੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬੱਲੀਏ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਇਮ ਸਾਇਮ ਜੋ